Mtazamaji wa Stein TV, mimi naitwa Catherine Silvester, kipindi hewani saa hii ni mjasiriamali na tuko maeneo ya Bunju B sokoni. Tumekuja kufanya mazungumzo na baadhi ya wajasiriamali na niko na mjasiriamali hapa, mwanamama ambaye anauza samaki wa kila aina. Tunataka kupiga story namna gani basi ameweza kufanya. Habari yako mama? Nzuri za kazi. Salama za kwako? Nzuri. Biashara inaendaje? Ah, biashara ndo kama hivi ninavyoona. Mbona kinyonge, tunavyoona nini, yani kinyonge sana hivi, biashara ngumu kidogo. Ugumu uko wapi? Mwanzo ugumu katika biashara mauzo, tulikuwa tunauza mwanzo na sasa hivi tofauti. Unadhani ni kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu hii ya kubomolewa bomolewa, maana tuambia twende sokoni, kenda sokoni, biashara hamna, wateja kule hawaji, misingi inakufa, tofauti tulivyokopo barabarani pale. Sawa, unadhani kwa nini mnabomolewa huku afu mnaambiwa mwende wapi? Labda naambiwa twende sokoni. Hapa ni sokoni au sio eneo la soko? Ah, ah hili sio eneo la soko, eneo la soko lilotengwa huko bondeni. Aha, kwa nini hamwendi kule? Labda la, kule biashara hamna, hamna watu lakini mpaka serikali imeamua kupeleka watu kule, kutenga eneo ndio lile kule lilo la soko means kwamba wameshafanya utafiti na wamegundua kwamba pana, pana wafaa, lakini kwa nini nyinyi mnakuwa mna mnaona hakuna hakuna biashara? Shida ni nini? Au wateja wamezoea huku kuliko kule? Tatizo kule makazi ya watu ni machache, watu wengi makazi yao yapo huku na mm-hmm. magari mengi akija, abiria wote wanaishia hapo, wakishuka hapo kule wateja hamna. Unaweza ukaenda asubuhi mpaka jioni, unaweza usiuze hata fungu moja la samani Ni mara ya ngapi labda mnafanyiwa hivi? Tushafanyiwa kama mara tatu tangia utawala wa Kikwete, tumeenda kule tumekaa, lakini mwisho wake misingi ikafa, tukaamua turudi tena barabarani, turudi barabarani. Tukaja tena utawala huu wa baba, tukapelekwa kule tukakaa, lakini hali ikawa ndo ile ile, hamna mabadiliko yoyote. Utawala wa mama pia na huu utawala wa mama ndo kama hivi unavyotuona hapa tunakaa tupo kwa wasiwasi, tunawajionea watoto wa kisasa tutakaa mguu pande mguu sawa, muda wote naweza mgambo akaja wakatumwagia maji. Mgambo akisogea ukishamwona yuko kule unakimbiaje na hii meza hapa? Cha muhimu hapa tunabeba mwemvuli na ndo Mgambo akifika anabeba meza, kilichokuwa ya meza halali yake. Usiniambie, kwa yani faida yote mtaji wote unakufia hapa. Eh, ndio inavyokuwa. Kwa mtu ambaye anataka kufanya biashara kama hii yako, unamshauri anze na kiasi gani cha pesa ili kwake yeye aone kumbe inawezekana? Hapa kama laki tatu kutokana na manunuzi mpaka makangaji, anzie kama laki tatu. Unakanga mwenyewe? E, mi nakaanga mwenyewe. Nakaangia wapi? Nakaangia nyumbani. Kwa nini nyumbani na kwa nini singekuwa eneo la hapa au ndio hivyo mgambo? Ah, ah, yani ni mapendekezo yetu, ni wengi tunakaangia nyumbani, wengine pwani huko huko baharini hapa tunakuja kuuza. Unauza samaki wa aina gani na aina gani? Maana mimi naona dagaa wadogo sana kuliko dagaa ambao nishawahi kuwaona, lakini pia naona hawa ah, wanaitwaje? Hapa kuna dagaa mchele na dagaa kamba au kwa jina jingine prawns. Na wale samaki samaki gani kwa? Wale kule sangala. Sangala. Na ndo unauza hawa hawa kila siku? E, ndo hawa biashara yangu kila siku. Kwa nini umechagua kuuza hivi kila siku? Ni maana ndo biashara yangu inaniletea maslahi kuna biashara nyingine ambayo pengine unafanya tofauti na hii, ni sehemu ya kukuongezea kipato? Mm -mm, sina biashara nyingine. Biashara yangu ndio hii, naitegemea kuwasomesha wanangu na mimi mwenyewe kupata mahitaji ya kula. Okay, okay. Mume ana sapoti gani kwenye hii biashara yako? Nasema kweli mimi sina mume, ni mama tu mjana, mjana sema na watoto wangu wanne. Pole. Haya, asante kuna wakina mama wenzio kama wewe wajane, wana watoto pengine hata sita, bora wewe watano, si wanne. Mtu ana watoto wengi, hata kama ni mmoja pia, lakini amekuwa anaishia zaidi kwenye kuombaomba misaada, mjomba hivi na hivi, baba yake mdogo si hivi na hivi hivyo. Lakini wewe umeweza kufanya peke yako, unamshauri nini huyu mama? Namshauri tu mama mwenzangu aache tabia ya kuombaomba, akazane wanawake tunaweza, tukiwezeshwa tunaweza, kajii mikopo iko mingi, vikoba vipo vingi, na tunashukuru serikali yetu iko, wanawake wanatujali sana kwa mikopo midogo midogo. Ni biashara gani nyingine ambayo unatamani kufanya? Biashara ninotamani kama ni, ningekuwa kidogo na mtaji wangu ungepanda panda, ningeweza kufungua hata duka Kama shilingi ngapi hivi unadhani inakutosha? Kwa biashara ya duka ninavyoiona, nahisi nani msimamo yangu ipate uwe kama na milioni moja. Milioni moja na kutosha kwenye kufungua duka? Unajua <laughs> ni ndogo sana eh. Ah, ndio hiyo sina, lazima biashara uanzie kidogo kidogo, usikupuke tu kupu ukajaza duka likajaa, mwisho wake unauza faida unaweza usiione. Okay, sawa. Kwa majina tunakufahamu kama nani? Mimi kwa jina nafahamika kwa Jina langu Mama Aidi au Mama Salmini. sawa mtazamaji wa Stein TV, kama ambavyo nimekuambia, tuko maeneo ya Bunju sokoni, Bunju B, tunapiga story na wafanya biashara hapa. Malalamiko makubwa ni kuhusiana na kubomolewa vibanda eneo hili, kwa sababu hawakustahili kuwa hapa, walishatengewa eneo, lakini changamoto kubwa ya kule bwana ni kwamba hakuna biashara, magari mengi yanaishia hapa Bunjubi. Sasa kule watu wanakuwa wafiki kwa wanajikuta tu biashara zinakufa zinakufa mpaka wameamua tena kurudi eneo hili. Mimi naitwa Catherine Silveta, thanks so much behind the camera, uko Raji Classic on Instagram. Hii ni Stein TV, tukutane wakati mwingine.